Названы сроки начала испытаний разработанного на смену Ан-2 самолета ЛМС-901 «Байкал». Испытание опытного образца нового легкого самолета «Байкал», создаваемого на смену Ан-2, начнутся в конце 2021 года. Разработкой самолета занимается компания «Байкал Инжиниринг». Опытный образец самолета ЛМС-901 «Байкал» покажут в июле на Международном авиационно-космическом салоне. К испытаниям он приступит в конце 2021 года. О дальнейших планах пока ничего не сообщается, но самолет должен пойти в серийное производство уже в 2024 году, заменив собой легендарный Ан-2 «Кукурузник». По крайней мере такую задачу поставил президент России Владимир Путин. Летом 2019 года Министерство промышленности и торговли объявило конкурс на разработку легкого многофункционального самолета на 9 пассажиров на замену Ан-2. Победителем было выбрано ООО «Байкал Инжиниринг», дочернее предприятие Уральского завода гражданской авиации. При этом Минпромторг отказался от планировавшегося к серийному выпуску с 2021 года одномоторного самолета ТВС-2 ДТС «Байкал» разработки по которому пошли на создание ЛМС-901 «Байкал». Новый самолет ЛМС-901, разрабатываемый на смену Ан-2, имеет длину в 12,2 метра, высоту 3,7 метра и размах крыла 16,5 метра. Максимальная взлетная масса 4,8 тонны, скорость до 300 км в час. Максимальная дальность полета – 3000 километров. Самолет создается по модульной схеме, которая позволит конвертировать его в грузовой или пассажирский вариант. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новостей, ставьте лайк и жмите колокольчик, рассказывайте друзьям и делитесь в комментариях своим мнением.